O'zbekiston bo'ylab kuchli shamol va chang to'zon bo'lish holati kuzatilmoqda. Joriy vaziyat yuzasidan Ichki ishlar vazirligi Yo'l harakat xavfsizligi bosh boshqarmasi haydovchilardan quyidagilarni so'radi. Texnik nosozliklar, ayniqsa rol boshqaruv va tormoz tizimida nosozliklar bo'lgan transport vositalaridan foydalanmasliklarini Isitish tizimi nosoz bo'lgan avtotransport oynalari terilab sun'iy pardani hosil qilib ko'rinish cheklaydigan transport vositalaridan foydalanmasliklarini, haydovchilar oraliq masofani xavfsizlik darajasida ushlashlarini, belgilangan tezlik talablariga aniq rioya qilishlarini, transport vositasini spirtli ichimlikdan mast bo'lgan holda boshqarmasliklarini, transport vositalarini daraxt yoki kuchli shamolga chidamsiz joylarda qoldirmasliklarini Eslatib o'tamiz, bugun 4-noyabr kuni Sirdaryo viloyati so'ngra poytaxt Toshkent shahrida qum bo'roni ko'tarildi. Manba: Qalampirus